Bin Bin. Hola. Te has portado muy bien. muy guapo, mira lo que limpio Sí, te hemos... peinadito. Te has limpiado y te has bañado y estás más fresquito. Sí. A pesar de que tienes mucho pelo. Sí. ¿Y estás satisfecho con el resultado? Sí, muy satisfecho. Mírame, en todos lados estoy muy limpio. Sí, ¿verdad? muy peinadito hasta las orejas. Es <laughs> verdad. Sí. ¡Vida! todo y los pies. ¿Sabes qué? Te hemos comprado un regalito por lo bien que te has comprado, portado. ¿En serio? Sí. ¡Uy, qué emoción. Ay, sí, qué sí, emoción. sí. Me emociono mucho. ¿Verdad? ¿Estás contento? Venga, la de tres te lo doy. ¿Qué será? ¿Qué será? Uno, dos y tres. ¿Qué es esto? ¡Oh, bambú! <laughs> ¡Oh, qué bueno! Espero que no sé cómo cogerlo. <laughs> Se Es muy grande. <laughs> <laughs> Menuda caja de bambú. es un barril de bambú. <laughs> ¿Estás contento? Sí, pero no puedo moverme porque si no se me cae. Tráetelo, guarda en tu armario. Gracias. ¡Qué felicidad. Qué contento. ¿Verdad? Estoy. ¿Me das un besito? Aquí a ti. Aquí, a la video. Ah, vale. Besito.